Алло. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қатар деген участковый ғой мен, звонда, номерін сұрадыңыз ба Микодан? Иә, иә, Санжар деген участковыйсың ба? Иә, иә. Ә, жұма мүбәрәк болсын. Ә, рахмет. Рамазан айы құтты болсын. Аумин, аумин айтқаныңыз келсін. енді саған бір не да, аумин дегенге қарағанда мұсылман сияқтысың ғой. Саған бір сұрақ саған бір сұрақ сен маған хаттама толтырған екенсің хаттама хаттама иә нұржан мұхамедов дегенге не бойынша э, он төрт нөл үш екі мың жыл он бес нөл тоғызда сағат он бес нөл тоғызда э, толтырған екенсің э, мынау нөл жеті нөл үш екі мың жыл бақ және әлеуметтік желілерде мониторинг жасау барысында оралсадан шұбарсу ауылы асар алабын, алабы номер тұрғына тұрғыны азамат нұржан мұхамедов ағымдағы 2023 жыл мерзімде бірнеше рет фейсбук және ютуб әлеуметтік желісінде өзінің мынандай номерімен жеті жетпіс номерін тіркелген жеке парақшасына қоғамдық саяси тақырыптағы пікірлерін жариялап сонымен 2021 жылғы 15 маусымдағы сот үкіміне көрсетілген міндеттерді орындамай немқұрайлы қарап қасақана әкімшілік құқық бұзушылық әрекетін жасаған анықталды депсің да ә, сосын жарайды енді оны оны енді енді мұнан былай жазсын нұржан мұхамедов өзіне қатысты әкімшілік іс бойынша түсініктеме беруден және әкімшілік хаттамамен танысудан бас тартты депсің сен маған қай жерде әкімшілік хаттама толтырып жатырмын деп айттың қай жерде түсініктеме сұрадың сен менен осыған жауап берші қай жерде сен маған қай жерде міне былай жазыпсың өзіне тоқта өзіне қатысты іс қозғалған жеке тұлғаның түсініктемесі депсің де нұржан мұхаммед өзіне қатысты әкімшілік іс бойынша түсініктеме беруден және әкімшілік хаттамамен танысудан бас тартты деп жазыпсың да и сосын мен мына жерде менің немнің орнына біреулер өзің жазғасын мына қолмен жазғасың да қылмыскер түсініктеме беруден бас тартты деп түсініктеме беруден бас тартамын деп менің орныма жазып қол қойып қойыпсың да оны сен менен қашан хаттама жазудан бас тартқан сен хаттама жазып жатқан жайлы маған айттың ба әлде түсініктеме сұрадың ба менен оны почтамен жіберді ғой сізге үйіңізге жоқ почтамен жіберді жарайды келді о сен хаттама толтырудан алдын сен менен сұрадың ба хаттама толтырайын деп жатырмын ә, осындай ескерту жасадың ба маған сіз қазір қай жақтасыз үйдемін мен осы шұбарсудасыз ба иә шұбарсудамын болды онда қазір салайық та онда салғанда жоқ сен маған осы сұраққа жауап берші сен қашан хаттама жазудан мен бас тарттым қашан сен менен түсініктеме сұрадың түсініктеме жазасың ба түсініктеме бересің ба деп қашан сұрадың осыған жауап берші оны мен жазбағанмын сұрамағанмын мен сізді міне сұрамағансың дұрыс па сен менен түсініктеме сұраған жоқсың хаттама жаз жазып жатырмын деп ескерткен де жоқсың сен хаттамаға түсініктеме беруден бас тартты деп жазып қойыпсың ғой мына жерге мына жерге міне осы өзің толтырған хаттамаңа қайердесіз мен сізге айтып ғой мен үйдемін мен үйдемін мен нұржан мұхамбетов өзіне қатысты әкімшілік іс бойынша түсініктеме беруден және әкімшілік хаттамамен танысудан бас тартты деп енді тыңдасаңызшы мен мен сізге ашығын айтайын да мен ашығын айтшы болыпты мен сізді ашығымен танымаймын мен сізге еш толтырмағам мен анжетмен бір адамдар толтырып жіберген ғой негізі кім толтырғаны бір адамдар кім мен точно білмей тұрмын ғой сол жатқан кезде енді сенің ат жөнің өзім баратын едім ғой сіздің үйіңізге инспектор сәрсенбай санжар бақтиярұлы деп тұр ғой дұрыс қой енді планшетпен ұра береді ғой планшет планшетпен да дұрыс мен планшетпен да сізге енді сенің планшетіңмен толтырған болса сен мысалы үшін мен сені қазір осы іс бойынша мен сені сотқа беремін сенің үстіңнен да сотқа жазамын сен осыны кім жазған кім толтырды сен соны анықтамайсың ба е оны қалай анықтаймын мен оны білмеймін ғой жоқ қалай сендер маған хаттаманы сен өзің айтып тұрсың ғой қазір қазір поштамен жібердік деп отырсың поштамен сен жібердің ғой мынаны маған хаттаманы дұрыс па ау жоқ поштамен жіберді деп айтылды маған болды ғой поштамен жіберген міне сенің қолың тұр осы жерде сен жазғансың инспектор сәрсенбай санжар бақтиярұлы ордабасы аудандық полиция бөлімі деп жазыпты міне сотта жіберетін болсаң сотта жібере беріңіз енді жоқ саған кім айтты почтамен жібердік деп кім айтты саған рудадан естідім точно білмеймін мен жоқ қалай кімнен сен естіген адамды білмейсің білмейсің ба сонда естіген адамды емес жалпы ровдада айтылды да ол почтамен жіберді кім айтты ровда жүрген кім жүрген мен қаяқтан білемін оны жоқ ровдадан кім айтты саған мысалы үшін ровдадан сен кімнен естідің балдардан естідім да балдардан кім балдардан мысалы үшін ровдада Э, біреуден естіген шығарсың осындай поштамен жібердік деп сенің орныңа жаздық деп айтқан шығар мүмкін неғып соның какая разница сізге жоқ қалай какая разница сендер менің үстімнен жалған хаттаманы қалай сендер жалған хаттама жазып жатсыңдар менің үстімнен сендер менің азаматтық құқығымды менің конституциялық құқығымды таптап жатқандарыңды біліп отырсыңдар ма сіздің ондай құқығыңызды ешкім таптамаған жоқ қалай таптамаған менің үстімнен жалған хаттаманы қалай толтырдыңдар сендер сонда ол жалған болған жоқ қой ештеңе қалай жалған хаттама емес мен мына жерде қазір бас сізде действительно оны өйткені фейсбукта действительно ақпарат таратқансыз ба таратқансыз ба ақпарат таратқан жарайды жарайды ақпарат таратты оны сізде сондай постановление болған деп маған да түсіндірді жоқ нұржан мұхамедов мен де мақұлдым да нұржан мұхамедов өзіне деп міне былай жазыпсың ғой нұржан мұхамедов өзіне қатысты әкімшілік іс бойынша түсініктеме беруден және әкімшілік хаттамамен танысудан бас тартты деп жазып қойғансың ғой сізге сол кезде телефоннан сұраған еді ғой иә дұрыс па сіз ешкім сұраған жоқ сізге деп па мына нәрседе түсініктеме жоқ жоқ жоқ ондай маған ешкім звондаған жоқ ешқандай мен адамында ма бір нәрсе бір жақта екенмін деп айтыпсыз ғой жоқ ондай ондай әңгіме ешқандай болған жоқ маған ешкім звондаған да жоқ и маған ондай айтқан да жоқ ешкім хаттама толтырайын деп жатырмын сіз келмепсіз кім айтты именно соны барған ба бір нәрсе болған ба кім айтты соны үйге келдіңдер ма әлде болмаса енді өзіңіз сізге де звондаған адамдарды білетін шығарсыз кім звондаған жоқ маған ешкім звондаған жоқ маған ешкім звондаған жоқ маған звондаған жоқ маған шақырды деп айтылды маған звондаған жоқ ешкім хаттаманы маған звондады деп айтты бопты хаттаманы сен толтырмадың ғой значит получается да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 қоңыраушаны соғуды ұмытпайық